laji yakin anj bakal dar datang Kakaula furodakabB masing-masingun paridina misahtina ahli muahtina harta misahtina anak Sama kaulangdamal ke Anjeng ti awal minitinga jadikan anjin borrosot kadunya ekejeng di akhirat kos gituma Ya Allah sok geraage perhatikan ku anjin anjing didamel kugussya Allah borosot ke alam dunia sataranjang diurus kundung teh di Beong di Beong di Beong di Beong disusuan kuari gede gedegede disakolaken terus gede sanggesa gede terus jada usaha Aah nusa sekolahnaluhu ayau sekolah na setengah setengah doang ayau sekolah masa sekolah nanti bisa-a maca macaem-maem ambalayah manusia kahir aya anu di desaangan ayau di Kecamatan ayau di Kabupaten Anu jadi DPR aya di Gubernuran tuh aya Anu di pusat jadi MPR jadi DPR pusat jadi menteri ayayanu jadi presiden Italah manusia aya anu untuk jadi koskitungan sakkadar di pasar doang dagang dagang dagang dagang ayanu bisnis Ayu Bude bisnis dan datang kenyiin pabrik uh luar biasa ayayan Nagalitanhuh batubara untuk i kelas anungan sekedarpul0.000 datangngka rat datangkah juta datang ke triliun kelas gay nu kelas internasional aya nu kelas nasional aya nu kelas biasa-biasa Bailah kehidupan manusia di dunia Carita soal harta hasil daripada usaha manehananatea aya an ka beli sepeda aya nuuka beli motor numuka beli mobil ke beli tanah kita anu nyin perumahananlu bajasawo macem-macem ngeli tanah di anu sepuh di anus sekean pul hektar di anus sekean pul hektar usaha nais lain di Indonesia baik boga aset di Amerika boga aset di Eropah boga aset Wahpus luar biasa dunia dunia dunia dunia dunia takkoitulah manusia yang

Wow macem-macem urusan pakaian urusan Imah urusan kendaraan urusan pemajikan urusan anak lantaran jari-jelemah Suih atau unggal pengkola jadiinya ayahanayaah anakngkanya ke anaknya anak-anak Ilah kehidupan dunia u di dunia ngaji cara urang kemudian dipakai hasil ngaji nah kemudian dibadah orang kagus ya Allah aya an nuis jeung serken ka Kiai aya ana bentaran baik ka Kiai aya anlum jadi musuh yang Kiai hakekat keanga musuhan ka Kyai berartingemusuhan kakang jeung nabi Wah terus macaem-macem aya nu ngebung ibadah ngaran salat ngaran kuasanyana eh, akrabnya bala nyana akrab kasihmu nyana akrab berbagai judi-juddi judi judi akrabng mabok akrab zina Iilah kehidupan aya ilmu aya dinyana dina pinter aya di nyana ibadah aya di nyana wali

da tangan <laughs> Gusti Allah Anjing datang ke Kaula furoda bisa tipbajikan jeung keluarga misa di harta misa di anakan sorangantesorangan hart aya jabatan anj meninggal karena kau ke anjr berbagai harta-harta jabatan jeung sajaabana warna azzuhurikum di satu kan tonggong anjing kinayak karena di dunia anjing asok ke jero kuborta

pangkat Lenan Jender Lenan onel eh, dibajero kubur harta bikarawang Sabau dis Submbang Sabau di Bandung Sabau diba kubur angkot 08 buga angkot 07 boga angkot nol genep boga berbagai angkot-angkot Boga asup ke jero kuburannu di bawah di Subang Boga pemajikan waar di Karawangboga batu penyarahun bussya Allah majanya Honn baik di Bandung aya dibojo ayaah di Itungda Boga pemajikan 9 urutan Kang jennanya so ke nabak sumu paek punyawalzu eh, di bawah kajjero suruh diasken orang kajjero kubur anak urangan datang kabiwir kuburan doang mobil urangan datang kabiwir kuburan doang jabatan urangan datang kabiwir kuburan doang babaturan orangrang yang Anu Sayidolohi jeung burangan datang kabibir kuburan doang sanggesta orangrang hmm, langsung dikubur balalik doizu as jero furodalumu kabeh ahli amajikan anak incu ngong datang ka kuburan doang kemudian maharata orang mungkin orang diiringkan me make mobil baby band Ayo lumak kapal nah datang kabinyi kuburan doang balikkabehkabeh samaama urutbungkus orangwalikabeh

kuari sanggesta orang asup ka jero kubur ber sebagai-baga manusia aya anu iman kagus Ya Allah kekanjeng Rasulullah ngaji ibadah cara um aya anu disagegen urang mahyana percayaanaka patung ke batu an w tuh ibadah mainon eh, percaya mau percaya kagusya Allah je kakangjeng Rasulullah tapi manehananasia terus bemuah cemaem nah Nu dibawa kejro kuburan teh lain berbentuk ahli lain berbentuk harta lain berbentuk walat jabatantahhta lain berbentuk amal perbuatan urang asup kejro milu jeng kurangrang